tubaye ikaze kuri baza muganga mu buzima bwa muntu kubabara si ikintu gisha cyangwa gitangaje kuko biri mu bimugize hari ibyo ushobora kunyuramo rimwe na rimwe ntabyihanganire bigatuma imbamutima ze zizamuka bikamutera kubabara kugira agahinda gakabije rero ni urwego ruri hejuru ry'umubabaro kuko agahinda gakabije ko kamara igihe kinini ugereranyije n'umubabaro usanzwe abantu bagira kugira agahinda gakabije ariko rero bifitanye isano n'imiterere ya muntu mu buryo yakira ibibazo ahura nabyo n'ibindi byago byose bishobora kumubaho mu buzima si igitangaza ko hari umuntu uzirukanwa mu kazi kubera impamvu runaka akabirwara igihe kinini nk'ibyumweru bibiri afite agahinda hakaba n'undi uzavuga ati nta kundi n’iby’isi. agahinda gakabije rero ni indwara yo mu mutwe ituma imitekerereze y'umuntu ihinduka ikarangwa n'umubabaro ukabije ukamara igihe kinini ibi bishobora guterwa n'imihindagurikire y'imibereho y'umuntu ashobora guhura nayo mu buzima nko gupfusha gutandukana n'umukunzi ibibazo byo mu miryango n'ibindi nubwo hari abagera muri ibi bibazo bakiyumanganya ku buryo utapfa kumenya ko bari mu bibazo ariko akenshi bishobora kuba byagaragara ku muntu uhora arwara eh, agahora aribwa umutwe agahora aribwa mu agahora ajya kwivuza kandi nyamara bamuvura bamusuzuma bagasanga nta yindi ndwara afite ugasanga ariko agahinda gakabije kamaze kwinjira mu mutima we kakagumamo kakamutera za ndwara zose izi ndwara ariko mu by'ukuri bajya kumusuzuma bagasanga ntazo afite ugasanga umuntu ahora aribwa mu nda asanga aribwa umutwe bakamukorera ibizamini byose bakamusuzuma mu buryo bwose bagasanga nta ndwara afite ku buryo birangira bagiye kumuha imiti igabanya ububabare igabanya kuribwa mu nda n'ibindi ariko mu by'ukuri ntibimufashe kubera ko ikibazo uba atari ziriya ndwara zigaragara ahubwo ikibazo biba ari agahinda aba yifitiye muri we rero agahinda kagira ibimenyetso byinshi karangwa n'umunaniro ukabije umunaniro ushobora kuza umuntu atigeze akora akazi atigeze akora siporo atigeze agira icyo akora kubera bya bitekerezo uhorana by'agahinda k'ibyakubayeho eh, k'ibyahise k'ibibazo ufite muri icyo gihe ibyo bituma ubwonko bukora cyane bwakora cyane ukagira umunaniro ukabije kandi utigeze ukora akazi kagaragara ibi bwutera bwa bunebwe ku byo usanga wa muntu ari wa wundi wari ufite umurava wari ufite umwete ugira courage mu bintu byose akora ariko wasanga mu gihe yabaswe n'akagahinda ka gakabije agatangira gukererwa mu kazi nta mpamvu runaka zigaragara akaba ari wa wundi ubyuka atinze ukaba ari wa wundi usiba ku kazi nta mpamvu zigaragara kubera ko ubwonko bwe bwabaswe na ya ndwara y'agahinda gakabije ikindi kigaragaza muri ka gahinda gakabije ni uko umuntu agira kwiheba maze yaba ari umugore cyangwa umugabo ugasanga agize amarira ya hato na hato e, ibintu arabitekereje bije mu bwonko bwe arabitekereje bibaye byinshi agatangira kurira abari iruhande rwe cyangwa abamuri hafi bakibaza impamvu atangiye kurira ntibabimenye kandi akaba atashobora no kubabwira ibyamubayeho kubera ko yumva ko abantu bamutereranye akumva ko nta kamaro nta gaciro bamuha akaba adashobora kubasobanurira ibiri kumubaho muri icyo gihe maze ugasanga ni umuntu uri kwigunga uri wenyine ibi bikaba ari ikibazo ikindi tugomba kumenya ni uko muri ka gahinda gakabije umuntu agira ikibazo cyo kuba yagira ibyishimo nimba ari umuntu wari uwakunda gusabana ajya mu birori asohoka eh, ajya gukora siporo ugasanga yumva nta bindi byishimo akeneye akumva ubuzima bwaramubihiye nimba ari umuntu wakundaga muzike indirimbo ukumva indirimbo ntacyo zikimubwiye nimba ari umukobwa wambaraga neza ugasanga atangiye kujya yambara nabi uko yiboneye nimba yarisigaga amavuta yarisigaga mekapu ugasanga ntacyo bikimubwiye aza mu kazi rimwe na rimwe atanakarabye rimwe na rimwe yambaye ibintu biri aho ngaho bitereye aho abantu bakabifata uko nguko wenda ntibabyiteho ngo bagire ko uyu muntu ashobora kuba yagize ikibazo oya ahubwo abantu ugasanga bari kubwirana ngo reba uko yambaye reba uko ameze reba uko ateye aho kugira bamwegere ngo bamenye ikibazo yagize ikindi ku bagabo ni uko aho kugira agira ibya bibazo nk'uko twabivuze ku bagore bashobora kurira barizwa n'ubusa cyangwa barira nta mpamvu igaragara ku bagabo akenshi ibi bigaragara ku buryo wa mugabo ari wa mugabo utangira kurwana agataha agatangira gutuka abana be agatuka umugore we eh, umugore yamubwira ikintu ugasanga ari kurwana ari kumukubita cyangwa agakubita abana akaba ari wa mugabo wishora mu nzoga kandi yari asanzwe atazinywa cyangwa nimba yari asanzwe azinywa agatangira kunywa inzoga nyinshi ugasanga ni wa wundi utaha saa munani z'ijoro utaha arwana wowe ukabifata mu buryo bw'ubusinzi cyangwa ukabifata mu buryo bw'inzoga ari inzoga zabimuteye kandi mu by'ukuri wa mugabo uri kurengera hari ikindi kibazo afite muri we giterwa na ka gahinda gakabije kari kumushora muri za nzoga kari kumushora mu kunywa itabi kari kumushora mu kunywa urumogi kari kumushora muri aya manyanga yose ashobora kumutera n'ibindi bibazo ikindi nk'uko twabivuze wa muntu waswe n'agahinda gakabije ni wa wundi wumva ko ntacyo amaze ni wa wundi wumva ko isi ntacyo imubwiye akaba ari wa wundi uhora akubwira ko n'ubundi kubaho ntacyo bimaze n'ubundi eh, abantu ntabwo bankunda baranyanga n'ubundi ntacyo naba mbabwira akaba ari wa wundi udashobora gufata imyanzuro ikindi tugomba kumenya ni uko wa muntu ufite agahinda gakabije ari wa wundi uhorana ubwoba ubwoba bukabije ku buryo imbeba yaca muri salo ukabona arashidutse agasimbuka akagira ubwoba akaba ari wa wundi uhora yumva ko hari ibintu hari ibyago bikomeye bishobora kubaho igihe icyo ari cyo cyose akaba ari wa wundi uhora witeguye aho uzasanga afata igiti agakinga urugi yakinga urugi akaza kureba inshuro ebyiri cyangwa eshatu nimba urugi rukinze neza kandi mu by'ukuri nta mutekano muke uri hafi aho ikiranga wa muntu ufite agahinda gakabije ikindi ni uko wa muntu agira ibyago byo gutekereza neza ngo afate imyanzuro niyo wa wundi ugira ikibazo ushobora kumutekerereza ibintu cyangwa ukamubwira ikintu aho kugira yitekerezeho neza akabyemera atigeze abitekerezaho byaba bibi byaba byiza akaba ari wa wundi udashobora gufata imyanzuro ngo mupange ikintu hamwe ngo akubwire ngo jye ibi bintu mbitekerezaho iki n'iki n'iki ngo twakora iki n'iki n'iki reka da uwo muntu bikaba bidashobotse kubera ko mu bwonko bwe harimo bya bitekerezo byo kwigunga byo gutekereza ibintu bibi byose bishobora kubaho ari gutekereza ibyamubayeho akumva ko ari we ubifitemo uruhare nimba byaragenze nabi akaba ari we wishinja amakosa yose kandi mu by'ukuri amakosa wenda atari kuri we wenyine hari n'ibindi n'izindi fagitoro zatumye ibyo bintu bibaho bikaba byaba ngombwa rero ko uwo muntu umwegera ukamwigisha ukamwereka ko ibyo bintu bibaho maze ubuzima bugakomeza ikindi kiranga uyu muntu ni wa muntu ukunze kwibagirwa cyane kubera bya bitekerezo rero bimuhoramo ni wa muntu ukunze kwibagirwa ku byo ashobora gushyira imfunguzo z'imodoka ahangaha yajya kuri tuwarete yagaruka akazishaka ahantu hose akazibura kandi yazishize hafi aho yakundaga kuzishyira n'ubundi ni wa wundi ushobora gushyira telefone iruhande akagenda nyuma y'iminota ibiri yagaruka akayishakira aho atayishyize akibegwa neza neza uyu muntu rero ugomba kumenya ko nimba bimubayeho kabiri gatatu ukabona hari ibindi byahindutse mu mibereho ye ugomba kumva ko ashobora kuba afite ikibazo cy'agahinda gakabije ukamwegera mukaganira kenshi uyu muntu ushobora kumuganiriza akabiguhisha ntabikubwire kuko aba yumva ko no kubikubwira n'ubundi ntacyo bimaze maze ugasanga bimushyiriyemo ariko iyo umwegereye ukamwereka ko umwitayeho ukamara igihe kinini uri kumwitaho cyane bigeraho akabikubwira maze ukaba wamufasha ikindi kigaragara kuri uyu muntu ni umuntu uhorana ibibazo uhorana ibitekerezo biri negative ibitekerezo biri negative ni hahandi umuntu akubwira ko n'ubundi si ntacyo imaze abantu ni babi abantu babaye babi abantu ni abagome njye nta muntu nakwizera njye n'ubundi bizarangira niyahuye kubera ko kubaho ntacyo bimaze akaba ari wa wundi uhorana ibibazo byo gusinzira rimwe na rimwe kubera ko twavuze ko ahorana wa munaniro ukabije akaba ari wa wundi ugira icyo bita iperisomni iperisomni ni wa muntu usinzira amasaha menshi cyane ukagira ngo umuntu wasinziriye amasaha menshi aba afite ubuzima bwiza oya hari amasaha umuntu agomba gusinzira nk'uko twabisobanuye muri videyo twasobanuye eh, uburyo umuntu ashobora gusinzira neza gusinzira ni hagati y'amasaha arindwi n'amasaha umunani iyo umuntu ukuze arengeje ayo masaha nyine biba bigaragara ko hari ikindi kibazo afite uyu muntu rero nubwo aba yasinziriye amasaha menshi ariko n'ubundi abyuka afite wa munaniro ukabije abandi rero ku bagore cyangwa abagabo ashobora bishobora kurangwa no kubura ibitotsi neza neza ku buryo ajya gusinzira agasinzira amasaha abiri nyuma y'amasaha abiri nimba yajyamye saa tanu cyangwa saa yine agakanguka saa munani z'ijoro akagera mu gitondo ari maso atigeze ahumiriza ijisho ku bandi bizagaragara ku bantu badashobora gutera akabariro bikaba byarabananiye kubera bya bitekerezo wa mu wa mubiri we ukora eh, imisemburo myinshi ya serotonin iyo serotonine iraza igatuma umubiri we utayishobora gutera akabariro nk'uko twabivuze rero eh, aka gahinda gasaze gatera umubiri kugira imihindagurikire mu mikorere no mu mikoranire ku buryo umubiri utangira gukora umusemburo witwa melatonine mwinshi kandi uyu musemburo twasobanuye ko ari umusemburo utuma umubiri wacu eh, udutera ibitotsi tugasinzira iyo melatonine rero yabaye nyinshi cyane ntihahandi umuntu agira iperisomni cyangwa ya melatonine yaba nkeya cyane umuntu akagira insomni uyu muntu nk'uko twabizi ashobora kugira ibibazo byo guhora aribwa umutwe mukavura umutwe agakira uyu munsi ejo cyangwa ejo bundi akongera akagaruka yarwaye mu nda nyuma y'icyo gihe akazagaruka aribwa mu kiziba cy'inda ukagira ngo ni imihango nyuma y'iminsi mbese akaba ari wa wundi uhora kwa muganga ahora kwa muganga abaganga bo bakabifata nk'indwara cyangwa abandi batabizi bakabifata nk'indwara nyamara batitaye kumenya ko uyu muntu ashobora kuba afite ikibazo cy'akagahinda gasozi cyangwa depresiyo nk'uko twabize rero uyu muntu ashobora kuba adafite ibibazo byose ariko akaba ari wa muntu urangwa no kureba amafilime y'urukozasoni akaba ari wa muntu urangwa no gushurashura guhora mu busambanyi bwa hato na hato kandi ari ingeso atarasanganwa uyu muntu rero ugomba kumenya ko nimba ari umuntu wari udasanzwe ajya muri bwa busambanyi wari udasanzwe ajya mu kunywa inzoga cyane ari wa wundi wari udasanzwe areba ibintu by'amafilime ugasanga mu gihe runaka yatangiye kureba amafilime y'urukozasoni amafilime porunogarafique akaba ari wa wundi utangiye kunywa itabi nta kintu kidasanzwe cyabaye akaba ari wa wundi utangiye kunywa inzoga nyinshi cyane akaba ari wa wundi utiyitaho uyambara uko yiboneye cyangwa rimwe na rimwe ugasanga ari wa wundi utangira kugura ibintu bitari ngombwa agatangira kugura ibintu byinshi ariko ugasanga ari ibintu bitari ngombwa menya ko uyu muntu ashobora kuba yabaswe n'icyo kibazo cy'agahinda gasaze agahinda rero gasaze cyangwa agahinda gakabije karimo amoko menshi nk'uko no muri bwa buryo twavuze agahinda gasaze gashobora gufata umugore wabyaye umugore ashobora kubyara neza nta kibazo ariko nyuma y'iminsi ibiri akagira agahinda gakabije eh, kubera imihindagurikire y'umubiri umubiri we watangiye gukora indi misemburo myinshi rero iyi misemburo iyo umubiri utangiye kuyikora amaze kubyara bishobora kumugiraho ingaruka ku buryo ashobora gutangira kugira agahinda aka gahinda kakaba gashobora kumutera ikibazo cy'uko ashobora kugira icyo bita infanticide akaba yafata umwana we akamwica abantu batabizi batabyitayeho kubera imihindagurikire iba yabaye kuri wa mudamu akaba ariyo mpamvu mudamu wese wabyaye agomba kugira umuntu umwitaho umuba hafi akamenya n'ibibazo afite ku buryo nimba yabaswe n'iki kibazo cyangwa ibindi bibazo byo mu mutwe bikunze kwibasira abagore babyaye bakaba bamuba hafi bagakiza wa mwana wa mudamu nawe bakamufasha agakira hari ikindi cyitwa depression reactionnelle cyangwa agahinda gasazi gatewe n'icyo umuntu bamukoreye ushobora gutukwa cyangwa ukagirirwa nabi na bagenzi bawe abagenzi bawe bakakwambura inshuti zawe zikakugirira nabi cyangwa ukagira ibindi bibazo ugapfusha abavandimwe ugapfusha umwana abana bawe bakagira ibibazo bakarwara bose ukabura ubufasha maze ukagira aka gahinda niko bita depression reactionnelle iyi depression reactionnelle rero ishobora kuba ku muntu mukamubwira nabi akaba yirukanwe mu kazi akaba yagize ibindi bibazo maze ibyo bibazo bikaba byamugiraho za ngaruka ku buryo abanza kugira agahinda eh, bisanzwe nyuma y'icyumweru ka gahinda kagahindukamo agahinda gakabije maze bigatangira kumugiraho ingaruka buhoro buhoro nyuma y'ukwezi ugasanga umuntu yarananutse cyangwa rimwe na rimwe yarabyibushye maze ugasanga umuntu atangiye kurwara indwara runaka zidasanzwe kubera k'agahinda gatewe n'ibyamubayeho muri ibyo bihe hari akandi gahinda bita depression endogene depression endogene ni agahinda kaba ku muntu mu buryo busanzwe biba biri mu mubiri bitewe n'uko mu miryango ye hari abandi bantu bagize icyo kibazo cy'agahinda gasaze maze nawe muri byo kubera ibibazo byamubayeho mu buzima bigatangira kuza buhoro buhoro amaze gukura maze agatangira kugira agahinda agatangira kugira bya bitekerezo byo kumva ko ntacyo amaze byo kumva ko sosiyete imwanga byo kumva ko ubuzima ntacyo bimubwiye byo gutangira kubihirwa n'ubuzima ku buryo ibintu byose yakoraga byamushimishaga atakibikora maze agatangira kugira ibitekerezo by'uko aziyahura ibi kenshi bigaragarira muri za social media ugasanga umuntu kuri za whatsapp kuri za status kuri za facebook cyangwa za twitter yanditse ibintu by'agahinda gasaze bigaragaza ko aziyahura maze ibi akenshi abantu ntibabyiteho bakabigira nk'imikino bakabigira nka blague maze bikazarangira wa muntu akoze icya gikorwa yahoraga yandika yahoraga avuga kuri za social media abantu bagasa nk'abatunguwe kandi ari umuntu wateguje hakiri kare hari ibindi twita depression nevrotike depression nevrotike ni abantu bagira agahinda ariko gatewe n'ibindi bibazo byo mu mutwe bashobora kuba bafite ibibazo byo mu mutwe bashobora kuba bafite akenshi ashobora kuba ari umuntu ufite trouble bipolere icyo bita trouble bipolere wa muntu ushobora kuba ari guseka ubungubu nyuma y'iminota runaka ugasanga atangiye kurira eh, mu kanya akaba ari gutukana ibitutsi bibiri aho ngaho eh, by'imvugo nyandagazi maze mu gihe runaka ugasanga ari wa wundi uri guseka uri gusabana n'abandi ariko ugasanga ari ibintu bidasanzwe uyu nguyu akenshi yagiye ahantu ha wenyine agataha mu rugo ari wenyine nimba ari umuseribateri akaba arataha ahantu ari wenyine usanga nyuma y'igihe runaka mugasanga yishyize mu kagozi yiyahuye cyangwa yanyweye ibintu bishobora kumugiraho ingaruka kubera ko sosiyete itamwitaye ikindi twita depression masike cyangwa agahinda gasaze ariko kari masike katagaragara ni kuri wa muntu twavuze ushobora kuba ari aho ngaho muganira bisanzwe ariko akaba ari wa wundi uhorana indwara runaka uyu munsi yarwaye umutwe nyuma y'icyumweru yarwaye mu nda nyuma y'icyumweru yarwaye ikibazo cy'imihango myinshi nyuma y'icyumweru eh, ni wa wundi uhorana ubwoba imbeba idashobora guca guca iruhande cyangwa akantu kamukoraho atabizi ugasanga ari wa wundi Eh, ushidutse cyane mu buryo bukabije ku buryo wibaza ikimubayeho wowe kubera ko utitaye ko utitaye kuri cya kibazo ashobora kuba yagira ntubimenye akaba ari wa wundi rero ufite cya kibazo cy'iyo depression iri masike ka katagaragara hanze ariko kagaragazwa na za ndwara za hato na hato zishobora kuba zimuriho abandi bafite agahinda ni ba bandi barya cyane ashobora kuba arya cyane umubiri we ugakora icyo bita kompensasiyo aho kugira bigaragare hanze akaba ari wa wundi utangira kurya cyane wa wundi urya cyane rero bimugaragariraho nko kubyibuha abantu bakagira ngo ni imibereho myiza kandi ari umuntu wabaswe n'agahinda gakabije wamuganiriza wamuba hafi cyane akakubwira ibibazo afite ahubwo akagutangaza cyane ni gute rero twakwirinda agahinda gakabije mu buryo bwo kwirinda agahinda gakabije eh, icya mbere ni ugukora siporo nk'uko twabivuze rero umuntu ufite agahinda gakabije eh, ni wa wundi ubihirwa n'ubuzima akaba yakwanga gukora siporo kubera ko aba yumva ko nta n'icyo bimaze rero nimba wahuye n'ikibazo gishobora kugutera agahinda mu buryo bwo kwirinda ko ako gahinda kajya kuri ku giciro cy'agahinda gakabije ugomba gukora siporo ugakora siporo buri munsi nk'uko duhora tubivuga siporo y'iminota mirongo itatu buri munsi ituma umubiri wawe ukora ama endorphine ugakora amadopamine aya ma endorphine ni imisemburo umubiri ukora ikaguha ibyishimo ikagabanya ububabare maze bya bitekerezo byose biri negative mu mubiri wawe mu bwonko bwawe bigasohoka byasohoka hakaza akanyamuneza maze ibyo bitekerezo byose bikavaho ukaba wakwirinda ka gahinda gakabije ikindi tugomba gukora mu byo kurya tugomba kwirinda amasukari amasukari tuzi ko ahungabanya umubiri wacu agatuma isukari izamuka cyane maze bigahungabanya imikorere y'umubiri wacu bikaba byatuma bya ibibazo by'agahinda dufite byiyongera ibitekerezo bikiyongera cyane maze bikaba byava muri ya siteji y'agahinda gasanzwe bikajya mu gahinda gakabije ikindi tugomba kwirinda ni inzoga igihe cyose ufite ikibazo cy'agahinda irinde kunywa inzoga abenshi usanga umuntu ufite ikibazo cy'agahinda ajya kwishora mu nzoga kandi atazi ko inzoga ziba zimeze nka cya kinya uba witeye igihe ufite ububabare icyo kinya kikubesha ko nta mubabaro ufite ariko nyuma cya kinya cyamara kugushiramo za nzoga zamara kugushiramo ka gahinda kakarushaho kuba kenshi cyane ku buryo nyuma wongera ukanywa inzoga ukabatwa n'inzoga noneho za nzoga akaba arizo zizaguhitana rero igihe ufite ikibazo cy'agahinda irinde kunywa inzoga irinde kunywa amasukari maze wirinde kurya inyama nyinshi wirinde kuba ahantu hamwe nk'uko twabivuze ugomba gukora siporo wirinde kurya umunyu mwinshi kuko ibi byose tuvuze ari bya bindi bishobora kukubata bigatuma urwara izindi ndwara zishobora kuguhitana icyo ugomba kwibandaho cyane ni ukunywa amazi nimba ugomba kunywa amazi mu gitondo ukanywa amazi mu gitondo nyuma yo kuva muri siporo maze ukarya imbuto ukarya imboga muri izi mboga ushobora kurya imboga zirimo eh, folic acid cyangwa acid folic muri izo harimo intoryi eh, harimo eh, ibihaza harimo amapera amapera burya abamo vitamine b12 cyangwa cyanokobalamine nyinshi kandi cyanokobalamine ifasha ubwonko kwirema neza igafasha umubiri wacu kugira ibitekerezo byiza rero nimba ushobora kurya cyanokobalamine nimba ushobora kurya amapera amapera avamo cyanokobalamine nyinshi cyangwa ukarya cyangwa ukarya ibiryo birimo beterave iyi beterave nayo iragufasha nimba ushobora kubona amafi warya amafi kuko amafi abamo omega 3 iyo omega 3 nayo ifasha ubwonko kwirema neza ukarya amagi amagi aba arimo amaporoteyine menshi maze aho kunywa inzoga aho kunywa ibindi eh, ibisukari byinshi cyangwa kurya inyama nyinshi ukibanda kunywa yawurute amata ya yawurute burya abamo ibyo bita amaporobiyotike ayo maporobiyotike agera mu mara akadufasha cyane maze ikindi wakora ni ugusinzira ukagira amasaha azwi yo gusinzira kuko ya masaha azwi yo gusinzira aribyo bizagufasha nimba usinzira saa mbiri cyangwa saa tatu z'ijoro fata ayo masaha ya saa tatu z'ijoro wamaze gukora siporo uryame saa tatu z'ijoro kabone nubwo wagera mu buriri ntubone ibitotsi ariko nubikora kabiri gatatu ibitotsi bizatangira kuza kubera ko cya gihe eh, uba wagiye kuryama umubiri wawe uzatangira gukora wa musemburo witwa melatonine maze uwo musemburo utume ugira ibitotsi byiza nimba warabaswe n'ikibazo cyo kugira ibitotsi wareba videwo twigishije uko umuntu yasinzira neza iyo videwo iriho uburyo bwose cumi n'umunani twigishije bwagufasha gusinzira neza ikindi twamenya Eh, nimba ushaka nimba ufite ikibazo cy'agahinda ukaba warahuye n'ibibazo ukaba uri mu byago wafata igihe ukagenda wakuyemo inkweto ukagenda ahantu hari umucanga ukagenda utambaye inkweto maze ukagenda ahantu hari ibiti ushobora kuba uri iwawe hari ibiti bya avoka ukabyitegereza hari ibiti by'imyembe hari ibiti hari insina ushobora kuzitegereza tekerezaho ukamara igihe maze ukirinda bya bindi byose twavuze kunywa inzoga kunywa kawa ikindi tugomba kumenya gikomeye cyane muri ibi bihe ni ukwirinda za simatifone izi simatifone abantu bahora kuri sosho mediya abantu bahora kuri televiziyo abantu bahora kuri kompiyuta ugomba kubyirinda cyane cyane cyane ukanabyirinda isaha imwe mbere yo kujya kuryama kuko ibi akenshi nk'uko twabisobanuye igihe twasobanuye igihe twigishaga eh, ko umuntu yakwirinda eh, kubura ibitotsi twigishije ko izi simatifone izi televiziyo izi kompiyuta nazo zituma umubiri wacu udakora ya melatonine maze bigatuma tugira ibitotsi bibi tudasinzira neza igihe wakoze ibi byose ukabona biranze ihangane gana muganga agufashe nimba yaguha imiti imiti bita amatarankirizo amasomnifere amasedatife bikaba byagufasha ubuzima bwawe bukongera bukagaruka ariko ikindi tugomba kukubwira ni uko nimba ufite inshuti ukaba wahuye n'ibyago biganiriza inshuti zawe inshuti zawe akenshi ziba zifite icyo zakongeraho na uburu w'agaciro jya umenya ko uri uw'agaciro muri iyi sosiyete kubera ko nk'uko twabivuze nubwo umuntu ashobora kuba ari umuntu utavuga ariko ugomba kumenya ko ijwi rye naryo barikenera igihe bagiye mu matora kandi ari umuntu utavuga rero menya ko uri umuntu w'agaciro menya ko isi itakwanga ahubwo hari ikibazo cyabaye mu buzima bwawe ugomba kwegera inshuti zawe ugomba kwegera abantu ufata nk'abayobozi baba abapasiteri baba abantu bagukuriye baba abantu bakugirira akamaro mu buzima bwawe ukabaganiriza ikibazo cyawe bakagufasha maze ubuzima bugakomeza tukaba tubashimiye kuba mwadukurikiye tubasaba gukanda kuri subscribe nimba mutarabikora mukande kuri like kandi nimba ufite ikindi kibazo cy'ubuzima wacyandika muri comment cyangwa ukatwandikira kuri nimero yacu ya telefone naho ubutaha bayi